السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم وشكرا لفتح هذا المقطع معكم طارق الجاسر واليوم بتكلم عن هاتف جديد وأحدث هواتف شركة شاومي بتكلم شوي عن مؤتمر شاومي اللي كان في شهر يونيو أو جون من عام 2021 شاومي أعلنت عن ثلاث أشياء وراح نذكر شغلة واحدة منها أو نراجع جهاز من اللي حصل خلال هذا المؤتمر النقطتين الأخريات راح نعرج عليها بسرعة أول نقطة شاومي الآن هي المركز الثالث في السوق السعودي ويقولون احنا بنجتهد أكثر ونشد حيلنا حتى نصل للمركز الأول ثاني شغلة أعلنوا عن جهاز اللي هو Redmi Note 10S وهذا الهاتف بمواصفاته ممكن تبحثون بالإنترنت وراح تحصلون مواصفاته كاملة لكن اللي معانا اليوم هو Redmi Note 10 5G اللي يجينا بداخل الصندوق هو الهاتف ومعانا شاحن ال USB Type-C وبالإضافة رأس الشاحن وعلى فكرة الشاحن 18 واط القوة ويعتبر شاحن سريع وعندنا كتيب التعليمات بالإضافة إلى ال cover الحماية من نوع الشفاف البلاستيك وأيضا دبوس الشريحة نبدأ الآن باستعراض هذا الهاتف أنا مخلي الجوال معاي وجالس أجربه على فكرة يعتبر هذا الجوال يدعم ال 5G بشريحتين خلونا نستعرض الشكل الخارجي لهذا الهاتف ونشوف ايضا شكل الكاميرا آه شكل وين السبيكرات والسماعات ومنافذ اللي موجوده فيه من الاعلى عندنا منفذ السماعه 3.5 mm وهنا السبيكرات ايضا نفس الشيء من الاسفل في سبيكرات وهنا منفذ ال USB Type-C للشحن وايضا لنقل البيانات اما من الجهه اليمنى عندنا الزر التشغيل ومدمج معاه البصمة بصمة الأصبع وهذه تعطينا ميزة اختصار للوقت وهي شغلتين في شغلة واحدة أن نضغط زر التشغيل وبياخذ البصمة بنفس الوقت هنا الزر رفع وتقصير الصوت ومن الجهة اليسرى عندنا منفذ الشريحة وهنا طبعا يقبل شريحتين ال 5G أما من الخلف هذا شكل الكاميرا الثلاثية وعلى فكرة هي 48 ميجا بكسل هذا الجوال يجي بمواصفات آه، طبعا متطورة مقارنة بالإصدارات السابقة أول شغلة المعالج اللي فيه بتقنيات أو بمعمارية 7 نانومتر تصنيع 7 نانومتر آه، طبعا آه، يخلي الحجم أصغر وبأداء أعلى وأيضا أقل باستهلاك البطارية وذكروا أنه يعطي أداء أعلى بنسبة 20% و حفظ الطاقة إلى 40% المعالج هو MediaTek Dimensity 700 الجهاز أيضا يدعم خدمات جوجل بالكامل وهذا متجر Google Play. طيب وش الجديد في هذا الجهاز؟ في تقنية اسمها الـ UFS وهي ذاكرة التخزين الداخلية بهذا الجهاز خلوني أطرح هذا المثال على الكمبيوتر تذكرون على أيام الكمبيوتر كان الكمبيوتر فيه hard disk عبارة عن قرص ويدور والقرص هذا كان بطيء ومرات يعلق الجهاز يقول لك حتى ما يقول لك شيء يعلق بعدين يسحب الملفات وبعد ما يكتمل يبدأ يرجع يشتغل الجهاز تطورت التقنية وصار SSD اللي هو سوليد ستيت درايف بعدين صار أسرع الجهاز طلعت تقنيات جديدة وطلع لنا البي سي اي اي ان في ام اي وصار ال hard disk انتقل الى شريحة وصارت تلتصق في ال motherboard وصارت تنقل البيانات بشكل اسرع. اليو اف اس نفس الحكايه هو اعتبر انه ال hard disk الخاص بهذا الهاتف الجوال وصار نقل البيانات سريع طيب يا طارق وش راح يفيدنا نقل البيانات السريع هذا اول شغله لو انت محمل لعبه حجمها كبير جدا واللعبة هذه فيها جرافيك ومقاطع فيديو ومقاطع صوت هذا بالإضافة أنك تلعب فيها أونلاين فكل مرة أنت بتلعب ما راح يصير معاك lag لأنه نقل البيانات راح يكون سريع جدا وهذه هي تقنية UFS 2.2 الجديدة واللي أحدث من الإصدارات السابقة شاومي قالت أنه هذا الهاتف يتميز بثلاث سرعات الأولى اتصال فائق السرعة 5G أما الميزة الثانية وهو المعالج في أدائه وسرعته الميديا تك ديمنستي 700 بالإضافة إلى السرعة الثالثة وهي اليو اف اس اللي ذكرتها وهي قراءة وكتابة البيانات وهذه شاشة الجوال شاشة الجوال 6.5 بوصة وبتقنية FHD Plus الشاشة تدعم 90 هرتز لمعدل تحديث الشاشة على فكرة البطارية هنا 5000 ملي امبير 5000 ملي امبير على كلام شاومي والجهاز زي ما نشوف كيف هو نحيف و... ووزنه يعني ما هو ثقيل إلا أنه البطارية هذه ممكن تستمر معانا إلى يومين عندنا الكاميرا الأساسية 48 ميجا بكسل والكاميرا الأخرى وهي للعمق أو اسمها ال depth. أما الثالثة لل macro. احنا نعرف ال macro لو تبغى تصور اشياء دقيقة جدا راح يعطي لك تفاصيلها وبصور كم لقطة واوريكم لو اجرب الحين اصور كاميرا السيلفي نجرب الان البورتري طبعا نعرف مميزات البورتري انه يحط ضباب حوالينك آه، ويعطيك focus فقط لجسدك زي ما تشوفون في الصورة اللي راح أوريكم إياها عندنا طبعا تدعم الاحترافي والفيديو وبعض الخواص مثل التصوير الليلي ال panorama تدعم التصوير الحركة البطيء الجوال يجي بأربعة ألوان اللون الأزرق واللون الأسود واللون الرصاصي اللي موجود معي الآن واللون الأخضر الحين بسوي تجربة آه، عن طريق آه، بفتح Speedtest ونقيس سرعة ال 5G عن طريق الشريحة كم وصلت السرعة الآن؟ ما شاء الله 330 هذه فقط عن طريق الشريحة طيب خلونا نقيس أيضا نفتح ثاني مرة آه، تطبيق Speed Test ونقيس سرعة الاتصال عن طريق ال wireless 5 جيجا هرتز نضغط ابدأ ونشوف كم بيعطينا السرعة أعطاني إلى 240 ميجا بت بالثانية تجربة جميلة جدا وعلى فكرة هذا يعتبر أقل هاتف آه، يدعم تقنيات ال 5G بالسعر لأني بتكلم الآن عن الأسعار الجهاز بيجي بنسختين في نسخة ال RAM 4 جيجا بايت وفي نسخة 6 جيجا بايت وكل الجهازين بمساحة 128 جيجا بايت سعر الجهاز اللي راح يكون 4 جيجا بايت لل RAM هو 799 ريال أما نسخة 6 جيجا بايت ال RAM راح يكون سعرها ب 879 ريال وخلصنا اعتقد ان شاء الله اني غطيت اغلب الاشياء المهمة في هذا الهاتف من مواصفات ومن عتاد داخلي راح احط لكم ايضا في صندوق الوصف المواصفات الاخرى والتفاصيل الدقيقة لهذا الجهاز في الختام لا تنسوا انكم تشرفوني في القناة بالضغط على زر الاشتراك وايضا زر اللايك ومشاركة هذا المقطع حتى آه، يصل لكثير كثير من الأشخاص وتدعمون القناة أيضا يا ليت تسيرون علي على حسابي على تويتر آت طارق الجاسر هذه أطيب تحية مني أنا طارق الجاسر وألقاكم في مراجعات وفيديوهات أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله وفي أمان الله